الدفاع الخصم يبقى التسديد من خارج المنطقة آه، حل من من الحلول مع آه، كما قلنا التفعيل وبتوازن آه، اللعب على الأطراف طبعا حتى كرسي احتياط فريق وفاق صيف ربما يفتقد للخبرة اللازمة بموجود سفيان بوشار وعياش زيوش بعد الكرة الجميلة ممتازة تسديدة هي كرة هدف داغولو داغولو داغولو عفوا داغولو في المرحلة الثانية وفي الدقيقة الثالثة مثل المرحلة الأولى في الدقيقة الثالثة من المرحلة الأولى والآن يضيف الهدف الثالث للوفاق هدف في وقت آه، كان منتظر وفي وقت لازم بالنسبة للوفاق أنه يدخل بقوة وبأنه يثبت للفريق الكونغولي بأنها ما هي إلا كبوة جواد في المرحلة الأولى التوغل كان ممتاز على الجهة اليمنى اليسرى من زرارة تسديدة وضاغولو في المتابعة يضع الوفاق في المقدمة مرة أخرى بهدف ثالث بطريقة رائعة توفيق إذا نفس نفس السيناريو الشوط الأول تسجيل هدف ثالث في توقيت مناسب جدا آه، إذا الوفاق شفناه داخل ضاغط من البداية آه، نتمنى أنه ردة الفعل بعد الهدف ما تكونش كما الشوط الأول يبقى ضاغط ويحاول يبحث على آه، هدف آخر لتعميق الفارق وحتى يلعب أكثر راحة إن شاء الله الوفاق متقدم في النتيجة الآن عند الدقيقة الثامنة والأربعين تمكن داغولو من إضافة الهدف الثالث للوفاق وجب عليه المغامرة وجب عليه أن يكون قد حفظ درس المرحلة الأولى والذي كان متقدما في مناسبتين إلا أن الفريق الخصم عدل النتيجة لا أعتقد بأن الوفاق سيتنازل مرة أخرى بل الوفاق سينتقم بين قوسين وسيثأر رياضيا البطاقة الصفراء الثانية التي يمنحها حكم المباراة الحكم التونسي كما قلنا الصادق سلمي لقائد الفريق وهي البطاقة الصفراء الثانية للفريق الكونغولي آه، أمام مقران عبد الحكيم وإن سجل هدفا إلا أنه ربما آه، تنقص تلك الحنكة وتلك التجربة التي آه، اللازمة في المنافسات الإفريقية اليوم هي مباراة ملك زيايا الغائب اليوم توفيق بطبيعة طيب، الحال آه، المناسبات هذه وخاصة لما تكون الوضعية صعبة بالشكل هذا آه، لاعبين خبرة آه، يصبحوا مطلب أساسي ومهم نظن في إمكانيات عبد الملك زيايا خاصة داخل الصندوق وفي في ظل تكتل الدفاع يعطي حلول أكثر ويسهل المهمة على زملائه أكثر هاي مخالفة للوفاق ورأى بدون شك سيكون زكريا حدوش وسيكون توفيق زرارة هل يتمكن الوفاق من إضافة الهدف الرابع